咁呢啲都系候鸟嚟嘅，有啲人话哇咁细只，点样飞咁耐嚟啊？唔好意思，真系飞嚟嘅，真系飞好啦。而家喺水面嗰度飞紧拍紧只呢只咧，就叫做小白鹭，排咗喺水源同泥土之间嘅边界嗰度，系啦。呢个目的咧就系因为搵嘢食啊。系啦，呢只系大白鹭。大白鹿。除咗睇个嘴之外咧，你会留意到如果佢咧嗰条颈咧，头先系零舍长嘅。 呢只就少，小白咧，就系红树嘅根，系啦。咁如果佢啲根咧，如果唔生多啲出嚟泥土嘅话咧，佢系唔够足够嘅氧气嘅。所以当水退嗰阵时咧，佢就要搏命吸收佢嘅氧气啦。因为嗰啲黑翅长嘅同埋反嘴嘅咧，佢就食泥土里边嗰啲嘢，少少少嘅生物。但系呢啲咧，佢就食泥土食水里边嗰啲嘅，有阵时食啲鱼仔。 嗱啦，咦，水鸭，不如我哋捉只水鸭嚟食下啦，都可以。煲汤啊。咁嗰只咧，嗰只就叫做诶黑翅长脚云啊，咁啊见到啦，总之你见到个头咧，掟咗落去嗰个泥土里边嘅，其实佢就好似睇嘅啫。系啊，嗱，见到佢张啊，就好啦。喺我而家飞紧呢只，飞紧呢只系呢只就系大白鹭，呢只黄色嘴嘅见唔见到？黄色嘴好明显嘅，飞紧呢只系大白鹭，系啦。咁你嘅冇噶啦。 好啦，而家飞紧呢只就系水鸭，井及小幼，我哋噶啦，呢只雀仔最近噶啦，系 <laughs> 啊，鹭颈及小幼，跟住最近咧，最近我哋又唔喐噶啦，呢只仔，啦，好明确地嘅，飞紧呢只啦，佢一定系飞去红树嗰度嘅，系啦，好，啱啱上边嗰只黑色呢只仔，号。好大只，唔唔唔，冲鹭鹚，啱啱飞嗰只黑色嗰只鹭鹚，好多人喺度玩车车。 玩要好车，烧油前面系芦苇。系啦，一阵间我哋一路行咧，全条路咧都有呢一只树嘅，系啦，叫安树。跟住，Hello，Hello，喂，你讲嘢，你讲嘢，早晨，早晨，讲嘢讲嘢，早晨，啊。 但系绿色嘅呢啲咧，佢就系有立体嘅，系啦，呢啲地衣啊，咁啊慢慢咧形成一个好似菊花嘅形状嘅，咁咧就地衣就空气表示好，缩多两啖啦吓，唉，平时我哋冇乜机会缩得咁好。系啊。 芦苇场，以前系诶，基围虾，以前系养成基围虾，揾咗所以基围虾集嗰啲人咧，佢系唔需要太多嘅，即系饲料咩资源先去养嗰啲基围虾嘅。 啱啱啲人话啦，咁啊仲有冇鱼塘就有，但系基围虾设计嘅鱼塘咧就已经系甚少啦。咁啊吊喺妈妈嗰度咧，而家就楞住嗰啲咧就系吸收整棵嘅诶母树嘅营养，然之后咧就令到咧每支 B B 仔咧就系咧由好短由好短嘅 B B 仔就慢慢就长啲。系好近噶啦。哦。我都有帮楼就系先生完咗嚟噶啦。搭船过去元朗啊，往。 元朗西鐵站十五分鐘。鄭秀文。 啲先高級嘢，唔係普通無人機啊！哦犀利！我上一次喺度買過嘢食，哇咁靚嘅嘢一個招牌，哇好大隻龜喎，點解只小龜唔喐嘅？ 望住嚟，冇乜。你家我头缩埋，我都唔好大只，哇！你踩落 B B 龟度，踩落 B B 龟度。俗称叫做黑沙环，因为啲沙全部都系黑色嘅，所有虾都系黑色嘅，所以而家系唔会再有去游水噶啦。以前系游水嘅，而家冇噶啦。O K，系啦，咁咧我哋續。 our office, how green Hong Kong is. Uh, we saw all the hills um, already from the way from the airport. The wonderful hillscape, a little bit uh, like Hong Kong, between mountain and sea. So it was an ideal place to create a facility that perfectly blends into the... 但係流化床焚化技術嘅優點係能夠將熱能迅速傳到污泥，而爐裏邊猛烈翻騰嘅沙粒。

自己用唔晒啦，我哋先至賣翻去俾啲發電隔離嗰發電廠啦。咁我嗰個浮動值嚟咧唔係好多嘅啫，個錢應該都唔係好多嘅啫咁所以我哋最主要都係做翻資金節約呢個嘅概念啦。呢啲唔使俾電費嘅。咁啊、誒再抽翻出嚟，去到第二個古色過濾器度，全動佢咧就收集埋一啲細菌唔食嘅啦，可能啲沙石啊、啲無機物啦，咁或者一啲非法排出去大海度就收集唔到啦。但係咧咁多講咗咁多加埋都係一成五嘅啫。 九成嚟講咧係一個非常唔錯嘅數字㗎啦，因為佢本身根本就唔需要咁多員工，我哋好多嘢咧都係用電腦嚟幫我哋控制㗎啦，人手可能真係要負責做一啲監察啊、維修嘅工作啦。咁先可以確保我哋天 r 你哋可以不園分庭咁樣。咁咧，我哋睇下附近有啲咩設施啊？點解 T park 要起喺呢個咁遠嘅位置啦？首先咧，大家如果誒搭呢個情況出面咧，都見到一個新嘅。 呢個 T 拍，為我嚟講都係一個好新嘅概念，而且仲係一個咁靚嘅地方。今日即係呢個 Sandy 冇介紹錯呢個 T 拍。好，我哋上車啦！